ちゃん怖いよ大丈夫大丈夫強い軍人さんたちが守ってくれるからちょっとどういうことですかレッドアイがこの本宅に向かってるだなんておばあ様どうしたのかしらあなたたちはこの家を壊す気ですか今すぐレッドアイを追い払いなさいおやおやカーリー様 何かご不満でも不満も何も、この家にレッドアイがいるだなんて、どういうことさっさとあいつを分かってないな我々は、あなたのお望み通り、護衛して差し上げてるんじゃないですか我々の任務は、レッドアイの撃破ではなく、この屋敷の防衛。ですよね。 <laughs> あなたッドワイ来ますよし P22 ミサイル安全装置解除準備でき次第発射しろ着弾確認後にレーザー攻撃に行こうそのついでに10マットも叩き込めただし頭部は避けろよ体だ体を狙うんだ殺しちまったら何にもならないからなしかしレッドアイを引きつけている第二小隊がこのままだと巻き添えに彼らは尊い犠牲になった この作戦が終わった後に英雄になれるだろうよですが使えねえなどいつもこいつもよ1番から8番までの誘導ミサイル全弾安全装置解除1番2番3番4番発射時の敵個体の位置固定着弾後すぐにレーザーによる照射攻撃を20秒 4秒以上レーザーの照射は割れる加熱の危険セーフティーシーケンス解除だバカ野郎 <laughs> 暗いよ潮の化け物がレーザーレンズに異常が発生 異常が状況確認しろはっレッドアイの右腕右腕を破壊左下腹部にも損傷が認められます行きます当たり前だここまでやって片腕か化け物め P22 グラップルモード起動奴を力ずくで抑え込め P22 グラップルモード 敵を制圧しますヨナお兄ちゃんお兄ちゃんあなたはヨナのお兄ちゃんそれはよかったお兄ちゃんあのねヨナ道に迷っちゃってそれでこのお姉ちゃんに助けてもらったの そうなんですかどうもありがとうございますいいえこれからは妹さんの手を離さないようにはい何やってるの私の私の屋敷が燃えてるじゃないお前こそ何やってるんだ早く早く逃げるんだおじい様おばあ様帰れ早く裏口から出なさいよしそのまま押さえつけろやれます パワーにまだ余裕がありますななんだあれは腕ですレッドアイの腹から腕が何本も P22 サラン動力ケーブルいやウアンもやられました P22 応変不能 を要する繰り返すこれが九州成長個体のレッドアイこんなデタラメな力を持ってるのか中隊長レッドアイの腹からレギオンが生まれています生まれていますヒュナ危ない 兄ちゃんあなたたちは裏口から逃げてでもお姉さんはどうするんですか私はおじい様とおばあ様がいるからカーリー危ないおじい様おじい様帰れ これから世界が大変なことになっていくいやおなくその災難にお前は巻き込まれるだろうおじい様喋ってはダメしかしカイネお前には 真な見ちゃダメだおじい様やめだレッドアイの捕獲は不可能と判断するこのまま奴を撃破するんだですが有効な攻撃が化け物には化け物がふさわしいんだよ7号を出せはっいいか まだ目隠しは取るなよお前の目は敵味方問わず石にしちまうからな俺たちはレギオンを撃破するからお前はあのレッドアイを石にしろでも今戦っている自衛隊の人たちがいいから来いお前が目隠しを取ってみるべき相手はあいつだあ よし聞いてるぞ隊長中隊長体が少しにが体を巻き込んでるぞやめろ熱いやめてくれそんな僕の僕の力が空山熱い 前の石化が止まりましたち何してやがるんだレッドアイを見ろこの化け物を嫌です僕の僕の力で石になる人がおいお前は赤色のメディキットをよこせそれだてめえは俺の言うことを聞いてろ化け物が何 釣 <laughs> お前がやる気になるお薬だよ嫌だそんなのいやいやいや困るんだよな兵器は兵器らしく働いてもらわなきゃ <laughs> この辺りが潮時だな中隊長どこへ決まってるだろ逃げるんだよ中隊長待ってください中隊長ああんたって人は